Украина же точно так же сейчас вот тот застрявший тато, який мерзнет. Мы вышли, и он, он, он застрял между вот, он застрял между седьмым километром и сухим лиманом. Вот Украина где-то тоже между седьмым километром и каким-то там лиманом. И заносит вокруг все, и все больше и больше и больше. И это заносит все коррупцией, заносит все неэффективностью, заносит все тем, что вы наши ожидания не оправдались. Поэтому точно так же, как вытащили сегодня этого отца, этой девушки, которая нашлась, послала мне месседж на Facebook, месседж там с просьбой о помощи. Точно так же мы все вместе пришли сейчас на помощь Украине. Мы обязательно вытащим Украину из этого болота и пойдем вперед.